Ultra Street Fighter 4! E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje eu tô jogando Ultra Street Fighter 4. Como tá demorando muito para achar oponentes, eu vou mudar aqui a configuração da busca. Release the Kraken. E é isso aí! Three hours later. A new warrior has entered the ring! Bora, amigo! Escolher aqui meu personagem. hum, ele pegou em um. Vai a? tela de treino que eu imaginava. Então, o cara tem uns pontos aí. The battle has begun. Nossa! Começou já mostrando que não tá com brincadeira não. Indo pra cima. Eita! Mas também esse boneco aí é um top tier e o cara, pelo jeito, já joga tempo. Ó meu sangue! Ah! Saiu do meu pilão, gente. Keep it up! Fight! And there's the first What's next? Ah! Nossa! Equipe, hein? Joga já. Joga bem. Nossa! Olha, e meu pilão ainda não pegou ali. Tá! Não deu. Não pode. Ah. E lá foi meus pontos. Three hours later. A new warrior has entered the ring. The curtain is raised. Bom, vou escolher aqui o meu personagem. Vou ver quem é que vem agora. Ah, Júlio. Is this location? location. Let's get started. Fight! Ah, Juri. The fight has finally begun. Which one of these two will Pronto, para com essa magia. Bom é que o Zangief é muito mais rápido. Ai, chega com isso. Tchau! Morra! Pronto. Ajeitando aqui. Vai, bacana! Vai, pula aí. Ai, como é bom ganhar. Zangia wins. Vamos, pontinhos. Three hours later. A new warrior has entered the ring. The curtain mostrar aqui meu melhor. Agora matou. North America. Mad Gear, hideout. Your destiny will be determined here. Who will emerge a champion? Fight! Ai, Makoto! The fight is officially underway! você tá espertinha, né? É, e o cara joga um, já um tempo também. Olha! Calma aí. Volta aqui, juiz! Ai, minha perna, meu Deus! Chega! Tá demais, viu? Foi bonito, viu? Forró da noite! Buster! Faz alguma coisa, senão eu vou perder aqui. Toma, pilão! Quase que eu perdi. vai! the pace! Fight! Yeah. How long will this go on? Yeah, Orienta! This is it. Ah. We've all been waiting for. Anything can happen now. Eita! Nossa! Olha, tá esperto aqui. Chega com esse golpe, né? Vai ficar nesse canto. O forró da noite. Blaster! Só o risco falta. Errou! Toma! A minha mãozada na cara. Zangief wins! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e amigas e comentem e deixem seu like. Então, até mais! Tchau!